Selamat datang ke Deniri Saloon. Okey, inilah keindahan dan kemewahan di Deniri Saloon. Jadi, hari ini saya nak cakap pasal family person. Jadi, saya akan perkenalkan di sini adalah Tada. Okey, ini Deni. Dia adalah pengasas Deniri Saloon. Jadi, kita pergi ke sana yang sibuk sedang buat apa tu. Itu nama dia. Ini nama dia. Baiklah. Kak Noh Kak Noh ni oh, sempat dia pakai mask kan cantik betul ha, jom kita pergi ni ni Noh no, Jung Deng Deng kalau kena marah kita panggilnya no, Deng Deng sebab tengok dia lawak kan jadi eh? itulah kita panggil dia No, Deng Deng kalau tengah marah no, dia gila-gila so kita pergi ke seterusnya ha, tu lebat gelap lagi jadi kita pergi ke next step iaitu uh, kan bos dah datang habislah kena marah dia cek rambut dah habis dia lagi dia buat lawak ayo oh, potong tada <laughs> jadi kita pergi ke next ah yang ni adalah lady boss kita iaitu Kasih and Hana Kasih dan Hana adalah best friend so dia selalu main kat sini dan yeah, lady boss dia dulu dulu dia tahu betul dia and then uh, saya tunjuk Ha, inilah saya. Saya ni kalau buat kerja kan busy kan. Dia busy berwasa. Tok, pada kepala, program hang kepala. Ha, inilah saya. Siapa saya? Ha, kalau korang tahu ni lah nama saya. Tak ada neng. Ha, ini nama saya. Amin Ahmad. Okey. <laughs> busy. Okay, Jangan lupa subscribe YouTube channel Denny Hairstylist. Okay, bye-bye. Thank you so much.